40 процентов. Последняя новость к этому часу. Премия по экономике за 2013 год ее получили трое американцев, Ларс Питер Хансер, Роберт Шиллер и Мезос. Кристина Язера Рабат. росте националистических настроений. Всем хотел, дальше, что вы... En seferinde 3 puan büyüdü. Tüketici fiyatları endeksi У хвилях Радіо Свобода зараз важливішою темою. В Сполучених Штатах по-ранішому зостається погроза дефолту. Не глядячи на спроби республіканців. аби отримати соціальну допомогу, ми повинні передати. Я живу в районе, а когда туда приехали националисты, вот, собственно говоря,